Osef. Ouais, Osef. Sympa. Osef. Osef. Osef. Oh Les musiques sont faites par Toby Fox Nice. Nice. Nice. Nice. Pokémon, attrapez, c'est notre histoire. Ensemble, Nice. Ouais, Osef. Balek. Osef. Osef. Osef. Bonjour, on préfère la PS4. Alors on sort Doom Eternal dessus, et vous on vous remet le vieux de la 64. Balek. What is this? You're me! Osef, Osef, Osef, Osef, Osef, Osef, Osef, Osef, Osef. Wow On peut cueillir des fleurs d'Animal Crossing A nutritious snack will help you shovel up a tree in no time. Get over here Sympathique. Sympathique. Cool. Cool. Cool. Hein, hein, je suis passé du côté obscur de la force. Oh Bonjour, dans son jeu ah, ah, ah. Oui, j'ai acheté un DLC payant à 80 centimes. Et alors Oui, j'ai acheté deux DLC à 80 centimes. Oui, j'ai acheté trois DLC à 80... Putain, Tess, mais tu casses les couilles, là